अच्छा ये बताइए रिवर्स का क्या मतलब होता है रिवर्स का मतलब होता है एक एक स्टेप उल्टा कर देना रिवर्स रिवर्स का मतलब होता है उल्टा कर देना तो रिवर्स नाम का एक फंक्शन होता है पाइथन में तो रिवर्स जब कराना होगा तो आप रिवर्स कैसे करा सकते हैं उसी बात के लिए डिस्कस करेंगे हम तो चलिए आइए समझते हैं तो सबसे पहले पाइथन के आईडी को ओपन कर लेते हैं तो यहां से पाइथन के आईडी मैंने ओपन की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट को ओपन किया और यहां से जाएंगे और न्यू फाइल ले लेते हैं अब यहां पर हमें समझना है कि रिवर्स का यूज हम कैसे करेंगे ठीक है तो यहां पर मैं नाम लिखूंगा ठीक है या किसी नाम का कैरेक्टर लिख सकते हैं ठीक है तो यहां पे एक लिस्ट बना लेते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट की पहचान होती है डबल डॉट कॉमा में मैं अपना ही नाम लिख लेता हूं एस लिख लिया ठीक है डबल डॉट कॉमा में एस लिखा डबल डॉट कॉमा क्लोज किया कॉमा दिया फिर यहां पे यू लिखते हैं तो ये यू लिखा कॉमा ठीक है फिर आर लिखते हैं फिर इस तरीके से आर लिखा फिर ए लिखते हैं फिर इस तरीके से ए लिखा फिर इसी तरीके से जे लिखते हैं तो यहाँ पे जे लिख दिया ठीक है तो ये इस तरीके से लिख दिया और यहाँ पे लिस्ट को क्लोज कर दिया तो ये लिस्ट तो हमारी बन गई अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कुछ चीजों को जैसे अब हम क्या करते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल और बनाते हैं जैसे मान लीजिए मैंने बना लिया नेम हो गया तो यहाँ पे कर लेते हैं गेम जी एम चलिए गेम कर लेते हैं गेम इज इक्वल टू अब यहाँ लगाएंगे रिवर्स ठीक है तो यहाँ लिखेंगे R E B E R S E D reversed कर दिया इस तरीके से और यहां पर ब्रैकेट को ओपन करिए और नाम दिया था हमने नेम तो एन ए एम ई यहां पे नेम कर दीजिएगा इस तरीके से आपको करना यहां पे लूप लगाना फॉर लूप लगाइएगा फॉर क्या करेंगे ए ए इन अब यहां पे नाम क्या दिया हमने गेम दिया तो गेम लिख देंगे जी एम ई गेम लिख दिया और गेम लिखने के बाद यहां पर कोलन लगाइएगा जैसे कोलन लगाएंगे और एंटर करेंगे तो यहां आप प्रिंट करवाना किसको प्रिंट करवाना हमें तो हम प्रिंट करवाएंगे किसको ए को ठीक है ना तो ए को प्रिंट करवाएंगे देखते हैं ए में क्या आता है समझ में आ रही बात यहां पे F5 किया एंटर किया ये एंटर करने के बाद यहां पे सेव करते हैं किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं .py लगाना जरूरी चलिए किसी भी नाम से सेव कर देते हैं इसको ये हो गया ये हो गया ना तो जैसे ही मैंने आ, आ, इसको इसको चलाया तो आप देख सकते हैं सूरज का जरसू प्रिंट हो रहा है देखिए जे ए आर यूएस ठीक है ठीक है समझ आ रही है बात तो यहां पर देखिए जरूस प्रिंट हो रहा है देख रहे हैं उल्टा करके अगर मैं यही चेंज कर देता हूं देखिएगा यहां पर मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा मैं नाम चेंज कर देता हूं ठीक है जैसे मान लीजिए यहां पर कुछ और लिख दें तो उसका भी उल्टा प्रिंट करेगा ये ठीक है ना जैसे लिख दिया विनोद बी ठीक है कॉमा दिया अब डबल कॉमा में आई फिर कॉमा दिया फिर डबल कॉमा में एन फिर डबल कॉमा क्लोज फिर ओ फिर तो इस तरीके से समझ आ रही है बात ओ हो गया फिर कॉमा दिया आ, फिर विनो हो गया अब अब डी ठीक है विनोद के बाद विनोद लिखेंगे तो वो डी होगा तो डबल कॉमा ओपन करके फिर डी लिख देते हैं ये हो गया डी ठीक है अब जो है इसको चलाते देखते क्या होता है इसमें ठीक है तो यहां पे आएगा डोन वी डोट देखिए क्या आता है यहां पे चेक करते हैं ठीक है ना तो यहां देखिए उल्टा इसका ठीक उल्टा पहले क्या आया था वी आया था फिर आई फिर एन फिर ओ फिर डी लेकिन आप देखिए D O N I B print इसका ठीक उल्टा हो जाएगा रिवर्स फंक्शन ऐसा ही काम करता है उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी